最近なんか全然伸びてないな昨日と同じ稽古やってるだけだな考えるのをやめて基本に一回戻りましょう百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店の動画ですやってますか今日は悩んだら 基本に戻れっていう話をしますいつもの稽古がねうまくいってればもうそれは最高なんだけど中にはやっぱりねうーんっていうスランプの時もあればねなんか最近全然上達してないなーって時もあると思いますそういう時一番いいのはいつも基本に変えることなんです最近なんか全然伸びてないな昨日と同じ稽古やってるだけだな勝てないスランプだ上手になってる気がしない考えすぎてわからなくなった そしたらもう考えるのをやめて基本に一回戻りましょう今日の動画をご覧いただくだけでスランプ低迷から抜け出すヒントが分かります今日もできるだけ分かりやすく説明するのでぜひ聞いてください1つ目はまずは立ち姿をチェックしましょう自分の構えですね立ち姿どうしてももう悩んでうまくいかないっていう時には 体が前かがみになってるんですよ打っていこう打っていこうこうやってなってることが多いですねだからあえてまっすぐ立ってるかどうかを最初にチェックします足幅広すぎないかそれとかもう一つ大事なのは後ろ姿が綺麗かどうかっていうのを見ます 前とか横とか見てるとかっこよく構えてる子って多いんだけど後ろ姿ってなるとどうしてもこう猫背じゃだめだし胸張って頭の先後頭部だよね後頭部から左足の下までまっすぐ一直線に構えれてるかどうかこれをまずはチェック立ち姿をチェックです2つ目は目つけですね 相手の目をちゃんと見れてるかどうかをチェックしますもうスランプの時ってもうやっぱもう嫌でもう目が見れてないしもういろんなとこ見てることが多いんでちゃんと目線が一定になってるかどうかぴょくぴょくしてないかこれをチェックしますもちろん打つ時もそうだよ面を打つ時コテを打つ時ずっと相手のまっすぐ目を見れてるかどうか打った後の斬新した時相手見れてるかどうか応じた時相手見れてるかどうか常に目線は一 定にできてるかどうかこれが次にチェックすることです3番目に見直すのは左膝ですねいていますまっすぐ構えてます自分の左膝がちゃんと相手の方に向いてるかどうかこれをチェックします左膝が違う方向いてるとなんでダメなんだっけこれはすぐに打てないっていうのと強く打てない 力が逃げちゃうんだよねだから左膝を必ず相手の方にまっすぐ向ける右足はねみんな向いてるんですよ右足はみんな向いてるのだから差がつくのは左足なんです左足の膝をちょっと内股気味にするてここになんかボールかなんか分かんないけど挟んどくようなイメージでちゃんと左足をこっちに相手の方に向けてやるスランプの時こそ左足をチェックです4番目に見直してほしいところは左脇です左脇これを軽く締めます 軽く締めますこれどこで分かるかっていうと自分の腕の内側ねここねここが自分の胴に軽く触れるんです軽く触れておく常にそしてこれなんで大事かっていうと左脇がちゃんと締まってないと左手が自分の体の真ん中に来ないからなんですいわゆるその崩れた崩れたっていうのはみんなその左手が 体の中心から外れてるんだよねこうやって外れちゃってるこのことを崩れたっていうんだけどそのためには脇が軽く締まってないと左手が中心から外れちゃうんですだからまずは脇を軽く締める常にこの胴とちょっと触れるぐらいの感じで言いますだから剣道の防御でこういう防御こういうのはないってこれやると先生怒られると思うんだけどねだから必ず常に左手真ん中に来るように脇を締めるこれがチェックポイントです 5番目に見直してほしいところは今度は左腰ですね左腰が構えた時に左腰がこう開いていると打った時にこう開いちゃうんですよね体が体が開いちゃってるこれを戻すには 左腰をまっすぐ入れること左腰を入れる左腰を入れるそしてさっきお話しした左脇左脇締める左腰入れるこれつながってんですよ剣道は体の左半分左脇締める左腰入れるこれで打つ時の力がまた返ってきます 6番目にチェックしてほしいのは左足のかかとですね左足のかかとがちゃんと指1本か2本分上がってるかどうか上がってるかどうかですねこれをなんでこれをチェックするかっていうと体重のバランスと関係あるんですよ体重のバランス左足がこうやって上がってしまってる子これはもう完全に右足に体重が乗ってしまって休んでるんですよね左足が休んでる 反対に左足にかかとが全部こうベターっとついちゃってしまってる子っていうのは今度は左足に体重が乗っかってしまってるんですこれはこれで楽なんですよこうやって休んじゃってるじゃなくて左足右足体重は均等になるように構えますそうすると左足のかかとっていうのは自然に指1本か2本ぐらい浮くんですよねこの状態が一番すぐ打てる状態ですこれを見直します 最後7番目に見直してほしいのは今度は左足のかかとじゃなくて右足のかかとなんですみんな左足意識するんだけど右足を意識することが大事ですね右足のかかとも同じでベタっとついてしまうとこれダメなんですコピー用紙1枚分ぐらい浮かしますこれはどういうことかというと 縄跳びのジャンプした時の着地ジャンプした時の着地の足にイメージとしては近いです縄跳びを右足のかかとつけてこうやってジャンプする人いないでしょうこれと同じでここの足の筋肉バネを使ったような右足をしておくとさっと入ってドーンと打つことができるとこれが7番目最後ですいかがでした以上が迷ったら基本に戻れ7つのポイントという話でした 僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつ着実にステップアップできるような動画を配信してます今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日をまだ当店の無料カタログを見たことがない人防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないですぜひご請求ください